Друзья, снова здравствуйте. Очень рад снова всех вас видеть. Спасибо, что заходите в гости на канал. Оставляйте свои комментарии, пишите вопросы. И сегодня хотел вам показать очередное видео. Это будем играть на Poker Stars Vegas. А, в очередной слонапарад. Посмотрим, что сегодня выпадет. В принципе, мне понравилась графика, понравилась музыка. В принципе, все хорошо. Вращение барабанов. Ну, давайте смотреть, что же будет дальше.